今日も実はですね、はい、回言ってないんですけど、うん、もうありがたいですねさん仕事忙しいのにあのたこ焼き大好きお行きましょうやったはい。あ、ありがとうございます。プロテインは入ってません。入ってたら大変なことだ。筋トレしてますか。普段ど何してるんですか。 普段、うん、裁縫裁縫ですねでもこう体型維持のここうやなんかやらしい <laughs> その体型維持のなんかはなんかしないバレエをちょっとあバレエってあのおバレエのあうちの長女やってるバレエ、はいうん、あれ姿勢は良くなります、ね、姿勢は良くなります、ね、うん、最初私めっちゃ猫背ででもね猫背最近の研究ではなんとまた俺の大好きな統計なんだけどね 先に研究で臨床的な多分統計が出てきたらしいんだけどわかんないですよ確定はしてないけどどうやら長生きしてる人ちょっと猫背気味の人の方が長生きしてるらしいですよ <laughs> なんか悪くないらしいですよ猫背ってそんなに言われてるほどよかった猫背なの <laughs> めちゃめちゃ猫背なんでよかった猫背いいらしいですよそんなに無理に矯正しなくていいらしいですよ <laughs> あ、身長どれぐらいあるんですか。百七十二ですね。はあ、結構意外と小さいって言われます。あ、だからもともとが細いからかな。多分そう。でもスタイルのせいですごい高く見えるね。うん、高く見えますね。うん、俺すごい高く見えた。まあ俺が低いんだけどさ。多分だからジジンが180とかで大体のキャレちっちゃいんでまああのゲームのちょっとキャラの身長当てにならないですけどねなんかニーナとかニーナの設定とか俺ミスったなと思って <laughs> あれ完全に俺のミスなんですよ。160代で書いたんですけど、ゲーム中でどう見てもそう見えないでしょ。あ,、うん、あれ、あの、あの感じで160で来られるとちょっとみんな、いや違うって言いたくなるから、うん、体重の設定もミスったんですよ。俺、キングとか、キングそう、めちゃめちゃ背高いのになんか体重を、じゃああれね、あの時のパソコンが悪かったと思うんだけど、なんか入力をミスってんだよね、なんか、あの、 エクセル表でエクセルの表もずれちゃったし、なんか、いろいろすげえ適当になっちゃってて、そうそう、ミスったんですよ。 <laughs> え、じゃあリ、リリちゃんの身長はあれも低いでしょ、意外と。え、170いくつですあれはでも、あ、それ適正、あれはちゃんと俺が目覚めて思い直してからのキャラだから、それなりに合ってるんだ、多分。あれは靴は入れない 靴は入れてないですよ入れないで百七十。そうだから入れたら大変なやつあの人本当百八十超えちゃいます、ね <laughs> うん、でもでかいでしょリブそうだから大きいじゃないですか大きいんですよで大きめのブーツとか履くとみんなに「背高いんですね」みたいな感じで言われるんですけどけどリリーが本当にそうそうそうそうよかったなんかリリちゃんってあの服装で1 7 3ンチあるのがすごくいいなと思って。 そうそうそうあそうそうそうそうだよで靴履くとだから180ぐらいまでいくそうあ素晴らしいめっちゃでかいんですあの子やったそれはあれは俺がちゃんと分かるようになってから書いてるので俺はもっと分かってない頃はこれ言う知らないでは有名なんだけどその、うん、鉄拳3のキャッチフレーズを覚えてる人はあんま少ないと思うんですあれから19年って書いてあるでしょ、うん、本当はね切りがいいからあれから20年にしようと思ったら <laughs> なんかあの「原田さん」って言われてそのスタッフにね 子供純のお腹にいる間って10ヶ月ぐらいあるから約1年ぐらい計算が合わなくなりますって言われてそうかと思ってそのやっぱりバカなんだよね昔ってその子供家族も持ってないしさだから「しまった!」って言って慌ててや年齢と合わせていろいろ慌ててやったらその19年になっちゃって、でこう なんかじゃあジンは19歳だからなんかこう留年してるとかどうのこうのってみんなが言われるから <laughs> 高校生の格好してるから「はい、あしまった!」と思って「高専っていうのがあるんです」ってそうそう三島高専って微妙な設定じゃないですかなんか急に高専出てくるでしょ、はい、あれは俺がいろいろ「しまったしまったしまった!」ってやってる間に「原さんどうするんですか高校高校じゃないせいじゃいられませんよ」って言って。 光線ってのあんだお前知らねえのかって言って <laughs> 面白いそうでこう三島光線ができたんです素晴らしいですねそうやってミスっちゃうんですねいろいろね、うん、食べるのお箸デビルの関係でちょっと食べにくいかもしれないけど頑張りますいけいけるかな <laughs> しんどそうおおなんとか頑張って角に刺さる、うんうん、やった はい、もうそろそろ第二弾きます次あの爪いり出しますからはいやったんだああ次のやった方がいです今日は 2PL でいろいろ細かい細かいネタシリーズを長崎から考えてきてるらしい、あ、そうなんです原さんが一番近いから気づくかっていうのを アリサね。アリサは珍しく全くマーケティングなしの俺の完全思いつきキャラでしたね。完全にもうその会、その時の1時間の会議の中で、うん、なんかとりあえず、珍しいですよ。全部、全部狙いとターゲット客層を決めて全部ターゲット地域とか決めて、マーケティング的にキャラは決めることが多いんだけど、アリサはちょっと 手取れる、足取れる、頭取れる。 <laughs> で、両手、両手にチェーンソーねってって。これで、めっちゃ可愛いんだけど、なんか言う言うことがすごいギャップがあるとか、で、収録の時に、なまった方が面白いんじゃないかなと思ったから、うん、ちょっとなまってもらえませんかみたいなこと言って、なまらせたりとかしたキャラで、そしたら、なんか、あれ、あの 押井守さんって監督がいるじゃないですか、ね、あの監督とかもなんかやたら気に入ってくれて、うん、これがいいんだよなとかって結構いろんな人にあのキャラはいいって言われてあれは珍し珍しい形で生まれたキャラでしたねあんまり思いつきキャラは入れないようにしてるんだけど、うん、大体思いつきよくないから <laughs> この間、まあ、世界中大盛り上がりの「エイト作りますよ」っていうあの PV がありね まあ、せっかく原さんの正面にいるのでなんかこうお願い事っちゃ変ですけど自分の使ってるキャラ自分のやってるコスプレのキャラクターまあどっちしてんでもいいけど、ね、はい、なんかコスプレしてんでもいいけどご希望言いたいことお伝えしたいことあればもうもう全然この機会なんで。 奈良ドリームランドってのがあったの、うんそこに魔の病院っていう怖そう、魔の病院っていうね分け屋敷があったんだけどその魔の病院、まあ、普通に怖いんだけど一番最後俺が子供の頃にトラウマになったのがお姉ちゃん2人と手つないで「怖いよ怖いよ」って言いながら最後最後受付の受付最後ほら病院ってさなんかこんなガラスがあってこう穴が開いてて看護婦さんが最後なんかいるじゃん、うんうん、そ最後の受付の そのお薬出してくれるそこのが後ろ向いてんすよそのあの看護婦さん、はいはい、なんかこ露骨に首が切れてるんですよ血が出てて、うん、で本当は「えー」ってこう回って <laughs> 首がぐーっと180度回ってなんかケッケッケッケッケみたいなのがオチなんですよ、本来は、うん、それ後に分かったんですけどね ドリームランドあの、まあ、潰れるだけあってなかなかメンテナンスが行き届いてなくて、うん、そいつ振り返ろうとするんだけど「うんガガッガガッとって言ってるんですよ。で、なんか、怖い怖い怖い怖い。何や お姉ちゃんあれ何俺ちょっ分からへんなんか壊れてるなんか多分壊れてるわあれそうそうでいや向けよみたいな向いてくれた方がまだなんか落ちになるじゃん向かないんだよだって怖い <laughs> センサーで反応しちゃって出る人が行くためにガックガックって余計怖くて怖い怖いあれがいまだに覚えてるなんか人が人が意図してないものって怖いな怖い怖い えなんか戦慄病棟とか入ったことあります富士急富士急ハイランド、富士急ハイランドもうそれ言ってないんだ富士急ハイランドやばいらしいねやばいですよあれロケよくやってるんで原田さんロケなんかね富士急ハイランドのやばさをなんで知ったかっていうとあれ怖すぎて殴っちゃう人がいたそうそうそうそうそうそうあのせちょでキャストは意外と怪我するって言って、うんうん、いやもうだって殴られてもおかしくないですもん そんな怖いのだってなんか私がテコテコって歩いてたら、うん、ここではあ」ってやられるんですよ。え、それうまいこと扉とかで出てくるんだよね、多分ね。そうそう、もうスッてきて、私が知らない間にここにいて、はあ」ってもうミンティアの香りがブワーってしてきて、ミンティア、匂いでやってくるの。そこはやっぱミンティア。ふえー。でもでも怖いよ、ね、声出すんです。もうぜひ行ってください。歴史オーダです。はい。はね、ありがとうございます。あ、すいません。 さっきちらっと言いましたけどもう伝えたいこと要望的な、はい、原田勝勝弘に伝えたいこと <laughs> えだって <laughs> リリちゃんは、リリちゃんは安泰かなと思って <laughs> リリちゃんは安泰なんですかリリちゃんね安泰ですよねまあどうなんだろうね言いにくいでしょうけどね言えないけどまあそそ と尋常じゃないぐらい人気ありますからね、まあ、人気なんですよあれだって可愛いもん可愛いいあれは可愛く作りすぎましたねリリーさんね2ついいですかはい、はい、1つはカスタマイズのプリセットをもうちょっと増やしてほしいな、うん、今セブンジッ分じゃないですか僕結構クリーニングとかやっぱ市内からいろんな衣装着てないで全然足りないんですよああなるほどクリーニング消してっていやわかります で、結構そのなんか、まあ、自分がコスプレするのもありますけど、やっぱそのアニメのキャラと再現したいとかあるんですよね。あの例えば、国光だったらちょっと中の人の声優さんで、その声優さんが演じてる他のキャラを、まあ、ちょっと鬼滅の、あの、なんとかの刃のキャラとか、カスタとか作るんですけど、すぐいっぱいになっちゃうんですよ、プリセットが。いやたまに言われるんだよなそれ、プリセットも言われるし6の時ぐらい細かくしてくれとかね カスタマイズの部位よね、うんうん、なんかあとずっと言われるのはなんかしらこれは日本では言われたことないけどベアフットいわゆるその、裸足にさせる裸足にさせる、はいはいはい、なんなんなんかのフェチなのかなと思うんだけどすっごい言われる、うんうん、意外とカスタマイズは細かくやっぱそういう予防が来ててただねこう他社さんからねいろんな複数社から聞いたんだけど、うん、やっぱり鉄拳のあの カスタマイズを見てこれをやったら地獄だってみんなわかるわけですよ、うん、組み合わせのデバッグとか、作らなきゃいけない数とか血の血のマラソンなので、うん、もうこれをやっちゃったら終わりだってうんで他社さんはあんなカスタマイズにしなくてみんな大体上と下とかもしくはもうワンピースというかワン、うん、セットじゃないですか、うん、あんなに鉄拳ぐらいこのキャリバーもそうだけどさ、 あんなにやらないでしょ。あれはね、みんな地獄見るの、みんな知ってるんで開発、ゲーム開発やってると、地獄見るしお金かかるし、大変だって分かってるからやらないんですけど、うちらは一回やっちゃったから、 <laughs> 後に引けないんだよね。まあ、わかりました。なるほど。で、プリセットと、あともう一個。もう一個は、本当に個人的な意見なんですけど、はい、僕、津田みさんっていう声優が好きで、えあの、ぜひ、新女性キャラえっと、津田みみさんは、あの、はい まあ、翔さんのための代代表的なアニメとかのキャラと何でしたっけ、えっと、まあ、ちょっとバンダイナムコでいうと「アイドルマスターシンデレラガール」と「沖縄旅」そうですね、はいはいはいまあ、あと結構ポケモンのキバゴっていうポケモンの声やってるから、うんうん、ああそうなんだ、はい、もしそのキャラ出たら例えばどんなに立ち回りが難解だったら、やっぱコンボめちゃくちゃ難しくても絶対使えない、うん、ああだからそれが面白いよねその声優 さんが好きとか、その声が好きになった人って、その愛の力で、何でもそうだけど、こ超えようとするよね。うん、それはやっぱり、普通の、ただ、こう、ピュアなゲーマーだけだとなかなかない動機なので、うん、やっぱりそういう意味で女性優さんとかも、重要なんだねと思うね、聞いててね。僕、皆口さん入ってほしいです。皆口さんとはどうドラゴンボールのパンちゃんとか、昔で言わ あまあ言ってたのかなあの原田さんと僕の年代でいうとあのトンネルズのエリク・リダダン、うん、はいわかります、ね、あの時からの人ですよね志保さん泣かないですかはい志保さんもうせっかくだかたらとか聞いてしまえと私は出ます <laughs> はいもう私はエリだね <laughs> 難しいですか 難しいです難しいですか何とも言えません <laughs> あとなんかホームチェンジみたいなのができたら私は嬉しいですどどういうあなんか衣装をなんカスタマイズじゃなくてこうジンがデビルジンになるとかこうなんかこうそれごとじゃあそれごと、うんうんかったエリザだったら500歳だから普段エリザ500歳エリザみたいな もう骨と皮だけ。パイレーツ、イの夜ですよ。五百年生きてるから。五百歳だもん。五百歳を五百ホームチェンジ五百歳って言ったら、ね、骸骨ベロン。ミイラが歩いてくる。エリザだったら。 男性バージョンにできるとか中継好きだからこそできるあできそうだねあそういうアイデアだねなんかそういう動画あったらそれいいアイデアだねコスプレイヤー的にはこっちもしてみようってなっちゃうちょっと待って確かにあの今のエリザも女性人気だけど不思議なことはインタビューウィズヴァンパイアあたりから昔の、うん、ヴァンパイアって女性に人気じゃないですか男の、あのブラッド・ピットがやってた時とかさ、うんうん 俺がバンパイアだとみんな、いや吸わないでって感じだけどね、こんなひげ、ひげの、ひげで牙生えてる。でも、本当にバンパイアにいたら俺みたいなやつだと思うよ、多分。うんうんうん、本当のバンパイアあんなイケメンでスラッとして白くってかっこいい。やだやだ。あんなんじゃないと思う。こんなんですよ。こんなんですよ。バンパイアです。やだやだ。さあ、今日もみんなで強そう。いや、逃げて逃げてってなります。まず二の腕から。やだやだ。 ってなっちゃうんですよでもでもいいねそれその間それでちょっとこう男性おその発想なんですねそれマジでいいな、ね、そのフリップするアイデアはいいね、うんうん、うん、これはいいアイデアだよどっちに転んでも女性人気が出るっていうね、ねうん、名前も変えなきゃいけないからエリザも一応そういうちゃんとちゃんと ちゃんと調べて、えっと、結構専門的な人とかの意見ももらって、その、ななんかその、悪魔系の名前からうんで、合うやつで撮ってるんですよ、うんちゃんと。意味があって。で、エリザに決めたんだけど、男版をディカプリオとかにしよういやいやいやいやいやいやいスタと。やいやエリザで変身したらディカプリオ。カプリオになっちゃう ディカプリオって言ったら、なんか、やっぱ有名だからなんか言われんのかな。いや、ちょっとややこしいでしょ。プリオとかしようか。プリオ <laughs> プリオとかすいかな。大泉とかどうですかええー、やだよ、そんなの。なんで急に、 <laughs> 急に古くさ、日本人だよ。日本語やだよ、そんなでもいいね、そそのトラそういいな。あれはちょっとアニメーションが大変から、ちょっと、構えを男性の構えとかにしなきゃいけないのかで、同じ蹴り技も このまま蹴れないからこんな蹴り方しないからアニメーションのコストは高いね変身したら顔流になろうか一旦ね一旦罰ゲームじゃん一旦にしましょうよボタンを四つ押しするとやばいねエジさんあれでもなんか顔流って結構リリーとかから見るとリリーはね顔流は好きです、俺 っていう感じなんだよ。なんて眉毛が男らしく、 <laughs> なん、なんて素敵な男性なのかしらっていうふうに見えてるんだよ。僕の、僕の勝手な妄想がどっから見た、ちょっとその同人的なのだと、うん、アリサがガリウ好きそうだなみたいな。 ちょっとなんか普通のイケメンとかよりも、ラリのこととかめっちゃかっこいいとか思ってそうみたいなああなるほどね僕が勝手に思ったらどっかのなんかそういう偽装作系であでもそういう設定したから人いるけどアリサはバグってるからね <laughs> そもそも恋愛だから恋愛の価値観もバグってそうアリサはバグってますからアリサはあのあれは歩いただ外を歩いてるだけでどんどんバグっていきますなんでかっていうとあの 紫外線すごい浴びてるでしょあの本当にああいう紫外線とか放射能的なものを浴びるとチップってだんだん劣化するのでありさはね劣化してきてるんですよ、えー、かわいそうすぎもっと喋ることおかしくなると思うんですよその <laughs> かわいそうその設定かわいそう、うん、なんでありさかわいそうえどっかでどっかでチップ交換できますいや今あんな状況だと無理なんじゃないですかね、うん 壊れて壊れちゃうじゃん。どんどん壊れていきますよ、多分。 <laughs> その仕組みが学校学また。お化け屋敷行きになっちゃう。 <laughs> ラララララスさんラララスさん普通に喋れよアリさんって言われてかいそうジンとガジア戦ってますよね戦ってますねえっとジンとガジアがメインのストーリーっていうことなんですかうんいや 俺が、俺は、ああ、ああ見えて、実は、巌流と。いや、ほらほら。好きだな人がそろそろ、あの、締めのトークに流そうとしてるあれで、あれで実は和也と純がメインじゃないですって言ったら、みんなびっくりするびっくりしますね。あれはサイドストーリーですよ。うん、なんか、いきなりもう、あれから50年後。やばいやばい。ピューって。あれ <laughs> ピュー。もう決 なんか発売した頃に決着ついてんだけど、みたいな。あんまり知られてないけど、鉄拳タッグってあるじゃないですか。鉄拳タッグと鉄拳タッグ2ってあるじゃないですか。あれは、あの2作は、あれ、あれある意味、その巌流が主人公というか、巌 <laughs> 流の夢なんですよ、あれ。あ、やっぱそうなんですね。それ知ってたんですけど、なんか、うん、みんなに言っても、いや、違くねみたいな言われて。いや、あれ本当なんです。そうですね。あれは、 ガ流がこんな大会あったらいいないう自分がジュリアとかミシェルと一緒にタッグを組みたいがために考え出したガ流の中の妄想なんですよ。うん、JC とかもやっぱりそうそうそう怖いでしょ怖いホラーじゃないですかホラーでしょで2まであるっていうめちゃくちゃ怖いですね だから、ちゃんと1234567ってあれはキャノンストーリーって言って手法なんだけど、タッグ2だけちょっと異色なのは、元流の妄想だから、うん、妄想芸をやってるんですよ。気持ち悪いでしょうね。あれ元流の妄想。っていう設定なんですよ、本当に。うん、裏公式設定。というわけで、この今月ハロウィンですけど、ハロウィンはなんか、聞きワンからなんかやりますか、うんうん、あ、特に。 ないです。そう予定しない <laughs> ないです。はい、私なんか転売されるプレイステーション5みたいなコスプレはしない <laughs> 面白いですねそれ絶対受けますよあの家電量販店のそばの曲がり角に大量に置かれているプレイステーションの紙袋とか悲しいどう考えてもあれ転売だよな <laughs> あるね悲しいですね置いてかれちゃってんですよね紙袋だけね そういうコスプレはどうですかいやしないですね <laughs> しないんだやらないんだ今年は、うん、あのなんだっけ、うん、コミコンあるんでコミコンに向けて何か作りたいなみたいな、はい、ココミコンジャパンジャパン、ね、ジャパンジャパンの12月あそうそう、うん、そこに向けてちょっとうん仕込もうかな、ね、ハロウィンは特にハロウィンは特にないですおとなしくはい家で家で裁縫してる <laughs> はい青さんは 自分があのそのハロウィンの29、30に、はい、あの池袋で池袋ハロウィンというイベントがあって、うん、まあ、それはもうコスプレして、うん、その池袋のちょっと街中、まあ、限られたエリアですけど移動できるみたいなえその池袋ハロウィンってそういう市がやってるんですかね、はい、市というか区が絡んでるみたい区がやってるではい、ちょっと絡んでるみたいで。でちゃんとその登録してその登録もあるんだ、はい、ちゃんとお金払ってポイント取ってお金も払う で、10月に一応両日参加する予定です。いやわかりました。じゃあ、しおさんはどうします私は、えっ、ー、と、地元の長崎の、うん、なんか、仕事があればそこに行く、まだちょっと確定じゃないんですけど、ちょっとイベントに呼ばれるかもしれなくて、開けてはいるんですけど、うんじゃない、えっ、ー、と、土曜日は、 えっと、ハウステンボスでもハロウィンをやってるので、ちょっとハロウィンっぽく装飾も変わってたりするので、うん、そこに撮影に行こうかなって思ってコスプレして撮影に、はい、コスプレして人の小さいに。なるほど。人の強すぎに。強すぎに。ハウステンボスに行くとしおんさんがうろうろしてるかもしれないですね。三脚持って。三脚持って。ハウステンボスもコスプレ申請とかいるんですか？ は一応、えーと、電話して聞きはするんですけど、うん、その時はもう仮装 OK みたいなあなってるからハロウィンイベントみたいになってるんでもう仮装して皆さん来てください、うん、仮装したやつだけ500円多く取られるとかそういうのはないないです、なただ更衣室がないのでああないから来てこいよとみんな来てくるかホテその近くのホテルからも着替えてくるかっていう感じ、うん、ああああいうのあればいいんじゃないこうこうなんていうのこう筒みたいな感じであああああああ あれやるといいんじゃないスンってやるそうそうそうそれでさスッパッてやったら塩さんが出てパッて隠してパッて出て青さんが出たらびっくりするすごいすごいもう一回やったら岩油出てくるそうそうそう <laughs> じゃあ春さん最後に22秒で締めてください22秒、はいえー、バッテリーが切れそうですねそうですいやでも今日はあのハロウィンスペシャルということでハロウィンスペシャルなん <laughs> ということでえっ、ー、と 今日コスプレ3名に来ていただきましたけどいや本当にみんな極めてますねすねあの、うん、本当に素晴らしいんでこれに負けないように我々ゲームも良くしたいと思ってるのと、まあ、今日志保さんからもいいアイデアもらったんでちょっとマジでそのアイデアがなかったからちょっとちょっとマジで考えてみたいですね。うんうんうん実現した暁にはあれは俺が考えた。こら <laughs> こらほら一番大人が言っちゃいけないやつです一番嫌われるやつですまあでもちょっとちょっとちょっといろいろアレンジするといいかもいい感じになる、うん、確かにいいアイデアだなと思いましたもん、はい、ということで皆さんじゃあまた次回お会いしましょう、ありがとうございました、はい、今日は本日のゲストはキワンさん青瀬さんしおんさん3回目でございましたありがとうございましたありがとうございました